развивал. Сейчас будем разворачиваться. Может еще повыше, Саш, проедешь? разгона. Хорош. нормально спереди. Сзади тоже отлично все. Отлично. Давай, давай, давай, давай. Бампер чуть-чуть задел за камешек. Ну все, уже проехали. Давай, давай назад. Еще. Еще, еще, еще. Еще полметра давай, давай, давай. Потихонечку, Саш, не торопись, еще. Саш, еще. Еще чуть-чуть. Сантиметр двадцать. Ну, можно еще. Еще, Сань. Стой! Давай назад. Давай, давай, давай! Форчку открой! Полметра, Саш! Еще! Еще!